今日会同大家分享做冬菇木耳蒸鸡。我哋呢度有半只嘅胡须鸡啦，洗干净之后咧，我哋就可以将佢斩件啦。咁第一步咧，就将啲鸡翼同埋鸡髀分开先啦。咁我就中意买鸡翻嚟自己斩啦。咁自己斩鸡咧，就可以将啲鸡件咧斩得细嚿啲啦。咁你蒸出嚟嘅鸡咧，亦都入味啲，好食啲啦。 将个鸡背一开二之后咧，我哋就可以将佢切成细嚿噶啦。斩鸡咧，你可以先用刀咧切起啲鸡肉定咗位先，然之后咧就大力斩断啲鸡骨，咁你就可以将啲鸡肉咧切成好细块噶啦。咁斩鸡背同鸡髀咧。 就可以大力少少啦，如果再唔系咧，就买把重身啲嘅刀啦，你就会好易斩到噶啦。 最后咧，就一定要将只鸡脚斩开去攞翻个环出嚟。嗰个唔食得噶吓。斩好啲鸡之后咧，我哋就揾只大少少嘅碗装起佢啦，准备一阵间咧就腌啲鸡噶啦。咁我哋预先浸起啲木耳啦，我就会用啲细块少少嘅木耳啦，呢啲系脆身啲，蒸出嚟香啲嘅。冬菇你浸起之后咧。 就打平佢啦，打斜把刀咁啊，切开佢一细细块，咁你日蒸出嚟嘅鸡咧，就会比较入味啦。咁鸡咧，我哋要先调味啦，咁啊有生抽啦，落啲糖同埋胡椒粉啦，咁啊落翻半只嘅红葱头。 準備翻大約一茶匙嘅蠔油啦，咁撈勻曬啲調味料之後咧，我哋落翻少少薑絲落去，跟住我哋落一茶匙嘅麻油啦，半茶匙嘅肇慶酒，跟住醃佢咧十五分鐘。 咁十五分鐘之後呢，我哋準備一隻大啲嘅碟，然之後呢，將啲木耳同埋冬菇呢、誒放落去，放少少嘅生粉，之後呢撈勻佢。咁最後呢，再喺上面放啲薑絲同埋紅棗片。咁呢，我哋就可以準備去蒸㗎啦。然之後呢，就大火蒸佢十二分鐘。咁記住煲多啲飯啦，因為好好餸飯㗎。 咁我今日嘅分享呢，又到呢度啦，希望你可以订阅我嘅频道啦，每个星期都会有更新嘅，下次见。